tere hommikust! <laughs> tere hommikust! kas teil fotoalbumeid on? aga loomulikult, Toomas, meil on üks väga kena fotoalbum <laughs> piltidega teie naabrist, härra Petrist. palun. oh, mina ja Peeter. aga, aga kust te need pildid saite? ja kuidas te minu nime teate? me teame teist kõike. mida te siis arvate, me oleme professionaalid tore. kas teil on valikus veel midagi? loomulikult, palun, meil on pildid kõigist teie sõpradest. oi, äh, Mardi pildid on puudu. Äh, ta ei anna ega näita neid meile. kuid seevastu on mul siin teie tütre pildid koos tema uue poissõbraga. tõesti, ma soovin neid kindlasti. tasun teile ettemaksu, ma ei taha, et keegi teine neid saaks. Need on pärastlõunaks valmis. tore tere! tere päevast! ma kuulsin, et teil on ümbruskonna parimad hinnad, nii et ma tahaksin osta auto. sellise auto? ei, päris auto <laughs> Te tulite just õigel ajal. meil on kõik mudelid suurepärase hinnaga. Öelge vaid, milline teile meeldib. Ehm, umbes kümne päevaga jõuab see teie ukse taha. nii lihtne ongi. mida te siis arvate? me oleme ju professionaalid, meil on teilt vaja ainult väikest ettemaksu mm,? ettemaksu? jah, noh, mm, see on väike. kui palju? vähemalt pool auto hinnast. kui see on ainult pool, siis ma võin selle kohe ka ära maksta. ma ei taha pakkumist maha magada oh.. Mm. tere tulemast. ma tahaksin filme. teate küll, neid õppefilme. sa oled alaealine, eks ole? kui sa just ei kinnita, et sa oled kaheksateistaastane. see on käkitegu. ma olen kaheksateistaastane. kas sul selleks raha on? loomulikult on, ma maksan sõbra krediitkaardiga. no anna, anna, anna nüüd see minu kätte. võta Äh, nüüd oleks mul ainult vaja selle kaardi omaniku andmeid, nime, aadressi ja siis toon filmid sulle isiklikult koju kätte. Te saate need mulle koju tuua? mis sa siis arvad? me oleme ju professionaalid tere. ma sooviksin veidi nõu toitumise kohta. issake, kuidas te välja näete nii noor ja nii paks ei kõlba kuhugi. kui te niimoodi jätkate, siis te noormeest ei leia. mis ma siis tegema pean? üks hetk. mul on siin ühed tabletid, mis teile sobivad. võite neid tasuta proovida. kui teid tulemus rahuldab, siis ostate terve karbi. nõus? Teil on selliseid tablette? mida te siis arvate, me oleme ju professionaalid. suurepärane, tänan ja muide, lõpetage söömine. kuidas saan teid aidata? ma tahaksin, et minu juurde tuleks kamp kuni kolmeteistaastaseid tüdrukuid. see on väga kerge. mis teie nimi on? Maria. Ma-ri- jaa, hästi. kui vana te olete? viisteist. viieteistaastane Maria otsib noori tüdrukuid. telefoninumber kuus üheksa. suurepärane, saadan teie taotluse ära ja. kui palju see teeb? mõtlete, et kui palju see maksab? selline asi ei ole odav. mida te siis arvate? me oleme ju professionaalid. raha ei ole mingi probleem tänapäeval on oluline, et mida soovid, kena neiu? kas ma võiksin saada endale sõpru? aga loomulikult, las ma näitan sulle valimiseks pilte. kuidas te teate, et nad on head lapsed? ma garanteerin seda. mida sa siis arvad, me oleme professionaalid tahaksin selle üle veel mõelda. tulen parem homme siia tagasi <laughs> homme meid ei ole enam siin, kullake. me muudame pidevalt aadressi, et inimesi paremini teenindada. pead kohe otsustama. ei, tahaksin tõesti selle üle veel mõelda. Te olete ju professionaalid